रंग ले हसी पानी ඉතිරි කහේ මල් පිපිලා සුලංගිර ඉපා කියනවා ඉපා ඉපා කියන කියුම් දුර ඇතෙනවා ගලේ උඩ අහසේ වාවියා තමයි ඔයාලගේ දවස තියෙන්නේ. හැබැයි අද දවස අපි මේ ලස්සන දවස තවත් ලස්සන කරන්න ඔයාලා මේ ගීතයත් එක්ක එකතු වෙලා අපි හමු. හරි. හරි. නන්නා na na na na na na na na सकते सीना तेरी रजा दया है महा కుటిసిన పిరును సాదయగను మహమే నన్న Hello. ඊට සමගාමීව පල්ලේ පොළ වීර මත්තුම් බණ්ඩාර වෙන පාසල විසින් කුඩා දූ දරුවන්ගේ දක්ෂකම් ඒ වගේම උන්ට විනෝද වඩට අවස්ථාවක් ලබා දෙමින් අපි පල්ලේ පොළ දරුවන් වෙනුවම ඉදි කරලා තියෙන ළමා උද්‍යානය අද දරුවන් සඳහාම වෙන් කරලා දෙනවා. ඒ අනුව අද වීර මද්දුම් බණ්ඩාර පෙරමාසලේ දූ දරුවන් මේ ස්ථානට සහභාගී වුණා. ඒ වගේම දෙමාපියන්ට සහභාගී වෙනවා. තවයින්ද සිතු හැටියට අද විනෝද වෙලා ක්‍රීඩා කරලා මේ අවස්ථානයේ නික්මයන්ට අවස්ථාව සලසා දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අද මේ සඳහා සහභාගී පිළිබඳව මේ පෙරපාසල් ගුරුතුමිය මම හිතනවා අද සුජාතා ජයසූරිය අපේ ගුරුතුමිය අසනීප තත්ත්වයෙන් ප්‍රතිකාර ලැබුණ සිට හිටියත් එතිබේට අර අපේ ගුරුතුමිය කිව්වා වගේ ඉක්මන් සොය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අපේ දැනට පෙරපාසල් පවත්වාගෙන යන අපේ පෙරපාසල් ගුරුතුමිය ඉතාම සාර්ථකව මේ වැඩ කටයුතු හේවන බව අපට පෙන්නනවා. ඉතාම කෙටි කාලයක් මම තමයි මේ හැකියාව සඳහා කැපවීමෙන් කටයුතු කර ගුරුතුමියක් මම මේ අවස්ථාවේ ඉතාම ඒ ගැන අගය කරනවා. ඒ නිසා අද අපිට කතා කරන්නට වැඩිය දරුවන් වෙනුවෙන් දරුවන්ට දරුවන්ට අවස්ථාවක් වැඩි ඉඩකඩක් ලබා දෙමින් මම ඔබසියන් සියලටම මේ ලබන ලෝක ලබා දිනය ඒ දිනයකට පමණක් සීමා වෙන්නේ නැතුව අපි දෙමාපියන් හැටියට සිතන්න ඕනේ අපේ දරුවා විතරක් නෙවෙයි අපේ හැම කෙනෙක්ගේම දරුවේ තමන්ගේ දරුවා සමාන සලකලා කටයුතු කරනවා නම් මේ රටේ දරුවන්ගේ අනාගතය සාර්ථක වෙනවා කියන එක අපට අවිවාදී කිය යුතු ඒ නිසා මේ මල් කැකුළු වන් දරුවන් රැක බලාගෙන මේ දෙමාපියන් වගේම අපි රටේ පුරවැසියන් හැටියට සියලු දලාගේ යුතුකමක් තිබෙනවා වෙනවා. ඒ දරුවන්ට අවශ්‍ය ආදරය, සෙනෙහස, ලෙන්ගතුකම ලබා දීලා ඔවුන්ට දෙමාපියන් වගේම මේ අවශ්‍ය කටයුතු ලබා දෙන එක අපේ සියලු දෙනාගේ වගකීම කියන ප්‍රකාශ කරමින් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. ඒ වගේම අද මම හිතනවා රූපවාහිනියේ අපේ ගීත ගායනාංශයෙන් ලංකාවේම තම ජනප්‍රිය ළමා ගායිකාවක් හැටියට කටයුතු කරන අපේ රෝණ මහත්මයාගේ ආදරණීය දියණිය මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා සිටිනවා සියලු දෙනාම අත්කොල සාරාධ්‍යයක් දීලා එම දියණිය පිළිගන්නා ලෙස ප්‍රකාශ කරනවා ඒ වගේම මේ කටයුතු මේ වෙනකොට අපි පල්ලේමුල ප්‍රාදේශ සභාවේ අපේ ලේකම්තුමියත් විශාල සහයෝගයක් ලබා දෙනවා වගේම දරුවන්ට ආදරය කරන මම හිතනවා මවත් හැටියට කටයුතු කරන ඉතිමිය නැති අවස්ථාවක් ආවා. ඒ නිසා ඒක අපිට ලොකු අභිමානයක් නිවස්සවට ගෙන දෙනවා. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් අපි අද දරුවන් වෙනුවෙන් අවශ්‍ය වෙන් වෙලා තියෙන දිනේ තුල ඒ විනෝද වෙලා දරුවන්ට අවස්ථාව ලබා දීම කියන ප්‍රකාශය කරනවා නියම විශේෂ ළමයින්ටයි පාට පාට මල් කියන්නේ කාට කාට ළමයින්ටයි පාට පාට ලකුලමුන් සුවඳ කුඩ ලකුලමුන් හරිම හැදක ආසිදුනේ ළමයින් පුදුව යටයි නොපෙනෙන ආසිදුනේ ඉලක්කමම් හරිම රඳයි ඉලක්කමම් සුවඳ ගොඩයි ඉලක්කමම් හරිම රඳයි අවසරයි අද දින මේ අවස්ථාවට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් පරපරසේ අපේ පිටුතුමිය ඇතුළු ආදරණීය දෙමාපියන්ට ස්තුති වෙනවා අද ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් සවස් අවස්ථාවක් නිදාගන්න කිරීම අපි හැමෝටම තාම සතුට ගෙන දෙන කාරණයක්. මොකද පුංචි දරුවෝ ගෙවල් වල හිර වෙලා ඉන්නේ මේ වගේ නිදහසේ පුංචි දරුවන්ට එකතු වෙලා විනෝද වෙන්න අවස්ථා ලැබෙන්නේ බොහොම කලාතුරකින් අද ඒ වගේ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා අපි වැඩිපුර දෙමව්පියෝ මේ අවස්ථාව ගන්නේ නැතුව පුංචි දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන් තරම් විනෝද වෙන්න එයාලගේ දවස සතුටින් ගත කරන්න Mila. Mm පළමුවෙන්ම මම මතක් කරනවා සුජාතා රයසූරිය මැඩම් ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා මැඩම්ට ලෝක ලබා දීම වෙනුවෙන් සංවිධානය කරගත් වැඩසටහනට සභාපතිතුමාව විශේෂයෙන් මම මතක් කරනවා මේ අවස්ථාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම කරලා ඒ දුන්න සහයෝගය පිළිබඳව සභාපතිතුමාව පළමුවෙන්ම මම මතක් කරනවා සුජාතා මැඩම් මේ අවස්ථාවේදී නොහිටියා මැඩම්ට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ පළවෙනි ලෝක ළමා දින වැඩසටහන දරුවොත් එක්ක සංවිධානය කරගත්තු මේ වැඩි වෙලාවක් කාලය ගන්නෙ නෑ මොකද මේ දේශගුණෙත් එක්ක මම ලොකු වෙලාවක් අපිට තියේ කියලා ඒ නිසා ඉක්මනට කතා ටික නවත්තලා දරුවන්ට අවස්ථාව දෙන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මම පළමුවෙන්ම අපේ දෙමව්පියන් දරුවරුන් සභාපතිතුමාට ආරාධනා කරනවා. පුංචි දරුවා වෙනුවෙන් වචන කීපයක් කතා කරන්න. ඔයාලා ආසයි නේද මිකි මෝස්ට? ඔක්කොමලා අතට අත දුන්නද?